の前に新たなるライバルシーファンが現れました良い競争相手は人間を成長させるといいます2人の切磋琢磨はどんな結果を生むのでしょうかごちそうさま 俺よりすげえやホントすんごい食欲うん大臨時に来てからなんかすっごくお腹が空いてガンガン食べられるんだに人のもの取るな何ああ <laughs> 縁の極意たった一人の挑戦 クドラチャーああのああれみんな先輩攻めろ攻めろ先輩負けんなやなかなかの試合だったな金この卑怯者おおいやいや らやめろよ油断しお前うるさいわおてこシーファンあんな単細胞たち相手にするのやめなさいよバカみたいなんじゃとそもそもなイチお前が悪いんじゃお前が何よ野蛮人このオカメ言ったわねデブうるさいわオカチメンコ ボケなのたんこなさ何よなんじゃるんかまあまあそのくらいにしてまったく世話が焼けんだから本当になんじゃとこの高所恐怖症が高所恐怖症ん許せ あんなシーファンを見るのも久しぶりじゃ蘇州禅師みんなともすっかり慣れたようじゃのええシーファンも毎日楽しそうですよ珍味よわしとシーファンはの3日後にここを立つつもりじゃえそんなに早くうんそこでじゃもう一度シーファンと戦うチャンスを作ってやろうと思っての嫌かな珍味 全員お願いしますーファンだあんなとこで月の練習をしてるとそそんなあんなにある間合いをき終わる瞬間にコンが伸びてる 本の指だけで。この岩か。確かここらりあったな。2本の指でぐっと持ってた。よし 意と重いやもっと指を鍛えなくっちゃおい人々どんどんいけ 何か特別な訓練か <laughs> もう少しでシーファーに追いついてみせます見ててください全人 <laughs> まだ分かっていないようじゃのチ珍味ついてくるがいい 回家，快回家！是吧？ シコンシーファンが独自に編み出したポーの一つその破壊力は計り知れんすごいついた瞬間穴がでもどうして見てわからぬかシーファンはコンを回転させておるんじゃコンを回転うん鋭い回転力を持ったコンはあの硬い岩にも穴を開けてしまうのじゃ ダメだ。到底叶わないや。シーファンはいつも僕のずっと前にいる。どうじゃ、チンビ。わかったかええ。どんなに頑張ってもシーファンには追いつけないことがよくわかりました。世話の焼けるやつじゃのう。えバッタのことをもう忘れたか。今の珍味はシーファンという箱に入ったバッタじゃ。え シーファンと同じことをしていても所詮は真似事わしは一度としてシーファンに梱包を教えたことはないあいつのやりたいようにやらせたつまりそういうこったシーファンには梱包を教えたことはない年始婚はシーファン自身で編み出したんだ 戦いたくないとはいなぜじゃ私は試合になると自分でも我を忘れてしまいます頭に血が上ってカーッとなって今度戦ったら珍味に大怪我をさせてしまうような気がしていろんなところを旅して回りましたけれどここ大林寺ほど楽しいところはありませんみんな優しくしてくれるしそんな人たちを傷つけるなんて 冷たい男よのもう少し優しい気持ちがあると思ったがの世話になったと思うなら何が恩返しになるかよく考えてみるう 味はよくわかんないけど山に行くって出てったよ趣味はシーファーは自分で年始をはみ出した僕も何かをつかまなければ僕なりの根本腕の力をつけ根に破壊力をつける 今以上のスピードをつけるんだクソもう一度だあのぐらいの竹を避けきれないようじゃ攻守一体の攻撃はできないうわっうわっ こんなんじゃこんなんじゃシーファーに勝つことなんかできないどうすればシーファンの年始校に対抗できるんだ かないところがある竹ならばその根元そしてシーファンの根ならばその手元だチャンスは一つシーファンの手元を一撃するしかないシーファンには月のスピードで勝利 してはあ山にこもって2日経ちますがそうか今回ばかりは私どもが助けるわけにはいきませんからうんポンドラチーファンかあっ 全力で戦わせてもらうよチミーよしできたぞシーファンの年始婚に対抗するのにスピードと鋭さを身につけてやるこれだけ固く縛った竹の束を打ち抜くなんておいそれとできるもんじゃないまして真ん中の一本をつかむのはもっと大変なことだ でもこれさえできれば、シーファンに一撃を加えられる、僕だけのコンポが完成するはずだ。ダメだ。スピードが足りないから弾かれてしまうんだ。今度こそ。いやー んのは破れないクソ必ずやってみせるぞいよいよ明日か やり遂げてみせる 自分のものにしたぞ 珍味はどうした昨日の夜も珍味は帰ってこなかったんです見てきましょうか遅くなりましたん最後の試合だ思いっきり戦わせてもらうよ珍味うん僕もまた珍味がやられちゃうのかいい 始めたったの3日で珍味が何をつかんだかたかが知れてるだろうシーファンのやる気もすごそうじゃしな早速出たなシーファンの縁で固めた得意の構え来い珍味友達としてこの勝負僕は全力を尽くす 守りから攻めに入るまでほんの一瞬だこうなったら手元への一撃しかない 前よりも速くなってるそんなーーが間合いを詰めている珍味は全く手が出なくなったぞ集中するんだ集中今だの月きが入った 本がシーバンの手首とコンの間で止められるなんてそんなバカな冗談メンスコーンよしやもう見ちゃいられない大僧侶

ちっとるそうか回転しているコンもその中心だけは動かないその一点をズバリ押さえつけシーファンのきを封じたんだ シーファンとの間には実力に大きな開きがあったがよくもここまで縮めたもんじゃやったやったチミライシーファンが偉いすごかったよ今の攻撃チミみたいな人には初めて会ったよ僕もいい勉強になったよシーファン 張れよシーファン元気でなまた来てねシーファンきっとだよさらばじゃそろそろかもしれんなは珍味を修行の旅に出す時が来たようじゃシーファンシーファン 珍味はシーファンとの出会いで大臨時の外にも広い世界がありそこにはいろいろな剣士たちがいることを知りました果たして珍味の前にどんな世界が広がっていくのでしょう